присутни, ја отворам денешната дебата на тема синдикатите и нивната улога како заштитник на работничките права. Инаку дебатата е организирана од Центарот за правно-политички истражување кој што функционира на Правниот факултет при Универзитетот во Делчево Штип. Денешна, на денешната дебата учество ќе земат доктор Живко Митерски, председател на Сојузот на синдикатите на Македонија, понатаму Рифат Јошип, долгогодишен синдикален работник и експерт во областта на синдикатите, доктор Андон Майкошев од Правниот факултет на Универзитетот во Делчево магистр Димитар Апасиев, кој што исто така доаѓа од Правниот факултет на Универзитетот во Делчево Штип и се разбира јас доцент доктор Сташко Стајновски како модератор на денешната трибина. И на трибината ќе биде фокусирана на неколку теми кои што се однесуваат на работата на синдикатите, како што се прашањата како се оставува заштитата на работничките права во Република Македонија, понатаму улогата на економско-социјалните совети во заштитата на работничките права, односно така наречениот трипартитен диалог, колективното преговарање како форма на синдикално действување, штрајкот како метод на синдикално действување и концептот на обележување честување. На почетокот би сакал да дадам збор на професор доктор Јован Ананиев, декан на правниот факултет, со цел да ја отвори денешната трибина. Почитувани учесници на дебатата, почитувани гости, посетители и предпоставувам активни а, учесници на дебатата како свои, со своји ваши прашања, коментари и слично. Сакам да ја поздравам оваа иницијатива и целта од оваа дебата, затоа што се реализира веднаш посредно по завршувањето на овие фрвомејски празници и мене ми задоволство да кажам дека нели, освен пикнизи и некои срамежливи а, протести, еве правниот факултет а, ја, ја има таа храброст да а, го одбележи овој ден на трудот и со една дебата во која што а, представниците на синдикатите, а, студентите, вработените ќе можат да продискутираат јавно на проблематика која се однесува на работничките права. Во оваа сала а, имавме а, ораторски средби кои што беа одрасно на што значи слобода на изразување. Една недела наназад имавме презентација на што значи дискриминација при вработување и сега имаме, а, иначе изборувавме за еднаквоста, А, а сега зборуваме за едно многу важно а, човеково право во корпусот нели на социјалните права, тоа е правата од работен однос. А, ја поздравувам а, иницијативата која што дојде од а, Центарот за правни политички истражувања а, на колегите а, Страшко Стојановски, Андон Лекошев, кој што а, има голем ангажман во однос на организирањето на оваа дебата и се надевам дека оваа дебата нема да биде само дебата ради дебата, туку а, ќе имаме некакви заклучоци кои понатаму ќе бидат проциркулирани кон соодветните донесувачи на одлуки, а, на соодветните креатори на а, политиките во, во сферата на работните односи и секако а, ова е место каде што а, е остров на слободата, кој што слобода вклучува и слобода на на, на размислување, на размена на размислување, давање на идеи, па јас се надевам дека од ова дебата ќе произлезе една иницијатива, па и за наше едно синдикално организирање на ниво на универзитет. Значи, еве, неформално или формално, како сакаме ја отвараме оваа дебата и посакувам а, да значи, да имаме оно што значи конструктивност, спротивставеност на мислење и продуктивност во однос, во однос на оно што значи заклучоци. Уште еднаш благодарност во гостите и уште, еден, уште еднаш поздрав за оваа многу добра иницијатива. Благодарам. Сега би сакал збор да дадам на доцент доктор Андро Мекошев Страшко, почитувани колешки колеги, драги студенти, почитувани поранешни колеги од синдикатот, бидејќи знаете дека јас бев дел од синдикалното движење, меѓутоа во последно време, последните 6-7 години интензивно се бавам со истражување токму на проблематиката на синдикализмот и синдикалното движење и остварувањето на работничките права. кога се зборува за синдикат и за синдикализам, мораме да ја гледаме хуманата страна или хуманиот аспект на животот, бидејќи да се бавиш со синдикализам, значи дека треба да ги почитуваш и да ги штитиш човековите слободи и права, бидејќи синдика, синдикалните права се всушност дел од корпусот на економско-социјални права кои што значат и материјална и екзистенција на самиот човек. Јас ќе почнам со едно интересно еден интересен став во однос на синдикатот, а тоа е Џон Кенет Галбрет, кој што изучувајќи ги индустријските, зона, индустријските односи во високо развиените капиталистички држави, дошол до констатација дека синдикатот е моќна организација. Меѓутоа, помоќна организација од синдикатот е се мултинационалните компании. И затоа тој вели дека а, заради да синдикатите паритетни или да бидат равноправни во борбата за остварувањето на работничките права токму во овие супер или мега мокни организации, синдикатот треба а, да биде мокен и мокно организиран. И сега исто така тој во познатото дело анатомија на мокта, значи а, вели дека синдикатот е мокна организација која ги брани правата на работниците од мокните работодавци. Значи видите, дава атрибут дека синдикатот е мокна организација, меѓутоа кажува дека и работодавачите се мокни, добро организирани и дека треба да постои рамнотежа во мокта ако сака синдикатот успешно да парира во остварувањето на работничките права. И сега, за присутните, за полесно да ја пратите мојата, моето излагање, мислам дека е потребно да го операционализираме терминот што е тоа улогата на синдикатот. А под улогата на синдикатот треба да подразбираме колку синдикатот е мокен да се наметне пред другата страна, работодавачката страна, да ги вгради своите, а, своите интереси во рамките на трудовото законодавство, да ги заштити и да ги одбрани работничките права. Значи, сакам така да, да, да, да гледам улогата на синдикатите во моето излагање. Значи, способноста на синдикатот да се наметне, да влијае во одредени процеси и политики кога се донесуват важни одлуки кои што се од интерес за правата и интересите на вработените. Иначе станува збор за презентирање на едно емпириско издржување кој што јас е, го истражував периодот од 1990 година до 2013 година. Тоа е еден подолг временски период за улогата на синдикатот. Тоа е, значи, знаете дека ова е транзиционен период, каде што синдикатот исто така имаше одредени трауми заедно со работниците, значи преживеј тој трауми во во своето а, функционирање и работење. Да видиме сега кој е методолошкиот прилог кој што јас го применив во истражувањето на улогата на синдикатот во во еден подолбременски период. А тоа е а, а, а, го користив методот на анализа на содржина на избрани документи, интервју и анкетен прашања. Значи, при овие три важни методолошки инструменти, всушност доаѓав до одредени податоци кои што понатаму ќе бидат систематизирани и прикажени во моето истражување. Кој модел го користив во моето истражување? Користив моделот на харвардскиот професор Џон Данлоп, иначе професор по трудово право, моделот на индустријски односи според кој што а, работните права, значи работните правила кои што се создаваат, се детерминирани од внатрешни и надворешни фактори на влијание. Меѓутоа ние ќе се задржиме на внатрешните фактори на влијание, значи внатрешните фактори на влијание, кои што влијаат врз улогата на синдикатите. А тоа се препознавање на моќта на синдикатите при последните параметри пред правната заштита и одбраната на работничките права и интереси кога биле загрозени, функционирањето на економско-социјалниот совет, колективното преговарање и преку реакцијата на синдикатот кога неговите барани интереси не биле исполнети, тоа преку штрајкови протести, пресконференции, лобирање и други начини на действување на синдикатот. Внатрешни фактори кои што влијаат на остварувањето на улогата на синдикатот се следните. Бројот на членовите, финансиите, од тоа излегуваат значи бројот на финансиите, самото лидерство, заштитата на правата на вработените, единството, односно политичките влијанија врз синдикатите и способноста за мобилизација на самите синдикати. Одма ќе почнеме од можеби најважната работа кој што е детерминира улогата или мокта на синдикатите. А тоа е дека а, улогата на синдикатот зависи од бројот на синдикалното членство кој што е анализиран во еден продолг временски период од две децени. Можете да забележите дека од овој графикон бројот на синдикалното членство перманентно опаѓало збо овие 20 години. На почетокот од 90-те години било некаде околу 450.000, значи бројот на синдикалното членство во Република Македонија, за да некаде во 2010 година бројот на синдикалното членство спадне некаде на 119.000, цирка 120.000 членови на синдикатот. Значи имаме фрампантно опадење на бројот на синдикалното членство. А тоа е битно одредува улогата или моќта на синдикатот во остварувањето на правата на вработените. Нормално, штом опаѓа бројот на синдикалното членство, опаѓа и финансиската моќ на на самиот синдикат. А Основен извор на финансирање на синдикатот, знаете дека тоа е синдикалната шанена, така ли? Ако погледнеме од 94 година, тогаш сум дошол до некои податоци како се движела чаларината во синдикатите, ќе дојдеме до заклучок дека еве таа изнесувала некаде околу 37 милиона на годишно ниво. За да подус на перманентно следите во временскиот период, доаѓаме до некој сознание дека а, дека финансиската мок постојано паѓа на синдикат. А со тоа значи дека и самата улога на синдикатот опаѓала во овој временски период. Е сега, а, не сакам многу да должам во однос на финансиската мокина на синдикатот, меѓутоа сакам да кажам дека улогата на синдикатот, е, односно финансиската мок на синдикатот е многу битна компонента во свирувањето на улогата на самиот синдикат. Еве движењето на финансите на синдикатот кумулативно, кој што можеме да го прикажеме на овој графикон, имало одредени периоди кога синдикалната членарина и финансиите биле подобрени на синдикатите, меѓутоа генерално ако попречеме една паралела ќе видиме дека континуирано во овие 5-16 години моќта на синдикатот од финансиски аспект постојано опаѓа. Да видиме каква е улогата на синдикатот во заштитата на работничките права секој синдикат, столбот во заштитата на работничките права е бесплатната правна заштита. На овој графикон се прикажани како се движило обраќањето на членовите на синдикатот за барајќи правна заштита од страна на синдикатот. И еве можеме да видиме дека во 1994 година бројот обраќањата да било некаде околу 1155 обраќања во синдикатот, за да со текот на времето бројот на обраќањата постојано расте, за да во 2005 2006 година дојде на годишно ниво обраќање во синдикатите на 30.685. Значи тоа значи дека толку работници тропнале на вратата на синдикатите да поверат правна помош од страна на синдикатите. Иначе, треба да знаете дека секој член на синдикатот уживаат беспла право на бесплатна правна заштита доколку е член во синдикатот. Значи, кога станува збор со текот на времето како се движела транзицијата, така имало потреба работниците да бараат својот бидејќи во транзицијата најмногу се беа кршени и работничките права. Овде понатаму, по кои основи се обраќале работниците во синдикатите. Еве, од овој графикон можете да видите дека најмногу работниците се обраќале за неисплатена плата. Значи тоа право било најмногу кршено. Неисплатена плата, понатаму неуплатени придонеси за пензијско и инвалидско осигурување, значи пион, регрес за годишен одмор, повреда на синдикални права, отказ од делови причини и така натаму. Значи по тие основи најмногу биле кршени работничките права. Број на обраќање по грански синдикати. 4 до 5 градски, во сите синдикати имало интензивна активност во одбраната на заштитата на правата на работниците преку правната заштита, меѓутоа најмногу обраќање имало на работниците од синдикатот за индустрија, енергетика и рударство, некаде околу 40.000 обраќања. Понатаму од синдикатот за текстил, кожа и чевли 34.000 од агросиндикатот, од градежништво и така натаму. Значи, најмногу се кршеле работничките права во сферата на стопанството, што не значи дека и во јавниот сектор правата од работен однос не биле непочитувани, односно кршени. Кои активности ги презема синдикатот? Значи, преку преземањето на одредени синдикални активности ја гледам и улогата на синдикатот во овој временски период. Во почетниот период на транзицијата можеме да забележиме е дека штрајковите со плава боја постепено од година на година растел бројот на штрајковите. И сето тоа до 2001 година. Исто така растел и бројот на синдикалните и социјалните протести. Тоа е она со црвената боја. Другите, а, другите а, обраќањето до трудовата инспекција исто така а, било, било како заштита на правата на работниците, меѓутоа во овој период немаме документи со кој можеме да дојдеме до која е таа бројка од синдикатите што се обраќале до таа бројка ја можеме да добиеме во следниот временски период, односно следна, следната декада, а тоа ќе го видите од следниот графикон. Е сега, 2002-2003 година ќе видите дека бројот на штрековите и протестите полека почнуваат да се намалуваат, а од 2003 година, 4 година расте бројот на обраќањето на синдикатите односно на работниците, до заостварување своите права до трудовата инспекција. Овие се овие црвени ступци кои што се дадени во самиот графикон. Функционирање на економско-социјалниот совет. Ова е трипартитно тело, значи трипартитно, три, трипартитно тело кој што игра многу важна улога во трипартитниот социјален диалог функционирањето на економско-социјалниот совет според некои мои согледувања можеме да го поделиме на три временски периоди. Првиот период би бил од формирањето, значи прво е формирано на 30.12.1996 година со спогодба помеѓу Сојузот на синдикатите на Македонија владата и тогаш Стопаска комора на Македонија. Значи првиот период би бил од 1997 до 2002 година кога овој совет одржа скупно две седмици. Значи конститутивна и една оперативно-техничка седница која што ги дефинирала идните насоки на функционирањето на ова трипартитно тело. Вториот период би бил од јануари 2003 година до февруари 2008 година и овој период ова, ова тело одржало 25 седници и третиот период кој може би е најплоден во стварувањето на улогата на синдикатот во трипартизмот, а тоа е периодот на септември 2010 година денешен ден 2014 година кога се одржани 21 седница и кој е најефективен период во следувањето на функцијата на ова тело. Вториот период. Значи, во вториот период економско-социјалниот совет одржал 25 седмици, биле разгледани 95 точки на дневен ред, а 30, 32 точки се однесувале на, на законите. Сите овие закони кои што биле разгледани на седница на економско-социјален совет, биле испратени до влада и Собрание на Република Македонија, меѓутоа судбината на овие овие закони во собраниската процедура бил така да кажам, а, односно минимално биле вградени оние заклучуци или одлуки кои што биле донесени со консензус на економско-социјалниот совет. Значи овој во вториот време, во вториот период на функционирањето на економско-социјалниот совет можеме да кажеме дека не ги остварувал до крај и синдикатот и останатите социјални партнери не ги остварувале добре своите своје улоги. И сега реков каква е судбината на согласените ставови на економско социјални совет во, во периодот 2003-2008 година, би заклучил со ова, со заклучило дека ефектите од функционирањето на економско социјални совет во овој период бил многу скромни. Третиот период, 2010 септември 2010, февруари 2014 година. На 25 август 2010 година се подпишува спогодба за основање на економско социјален совет. А, ре, а, структурата е рекомпонирана согласно измените на Закона за работни односи, службен вестник 130 знаат колегите, во кој што се редефилирани критериумите за утврдување на репрезентативност и со рекомпонирана со се рекомпонира структурата, значи според следната структура. Значи 12 члена во сочинуваат економско-социјалниот совет, од кој што 4 представници на владата, 4 представници на организацијата на работодавачи и 4 синдиката од 4 представници од репрезентативните синдикати, тоест 2 од ССМ и 2 од КССР. Економско-социјалниот совет повеќе од 3 години одржал 21 седмица, разгледал над 80 точки, 36 однесување на закони кои сите биле поставени на седмица на влада и собрание и тоа што било договорено било имплементирано во трудовото законодавство. Значи тоа е овој период е најдобриот период во функционирањето на економско-социјалниот совет во Република Македонија. Да видиме со колективното преговарање. Се скратна во интерес на времето. Во периодот од 1994 година до 1998 година биле подпишани 34 грански синдикати, кои што во тој временски период представувал 70% покриеност на вработените со колективни договори. Пошто се подпишаа околу 400 колективни договори на ниво на работодавач. И сега, периодот од 1998 до 2005 година е период кога колективното преговарање во Република Македонија стагнира. Стагнира бидејќи од 1998-99 до 2005 година Законот за работни односи перманентно се кратеше по некои години, дури по два пати. И синдикатите се боре повеќе за усогласување на одредбите на измените на Законот за работни односи со одредбите на колективните договори туку што се бореше на вистина да вгради некои поповодни работнички права согласно началото на Инфаворен лабораторис. Од 2006 до 2010 година беа подпишени 21 колективен договор, градски колективен договор, од кој Сојзот на синдикатите на Македонија како најрепрезентативен, најмногу бројен и најмокен синдикат подпишал 14, може би сега ова бројка е променета на, на подобро, а Конфедерацијата на слободни синдикати подпишале 7, што овие 21 колективен договор, градски колективен договор, покриваат околу 35% од вкупниот број на работи. Значи, видите, имаме опаѓање на... Е сега, еве ја покриеността на работените во Република Македонија со грански колективни договори, значи имаме 94 98 70%, а 96-12 падната на 35%. Преку графиком изразено видите, 96-98 година е најплодниот период кога се подпишуваат гранските колективни договори, тогаш бил најполна климата за подпишување на грански колективни договори. За да потоа паѓа на 35%, имаме перманентно опаѓање на покриени страна. Како е во Европската Унија? От 1960 година до 2004 година, кога настанува на најголемо поширување со нови членки на Европската Унија, Просечно вработените били покриени со колективно договарање, колективни договори околу 75%. Со влегувањето на 10 нови членки, знаете кои се тие, бившите комунистички држави, да не ги набројувам, значи десетина држави, видите покриеноста на вработените за колективно преговарање од 75% паѓа на 62,5%, што се должи на пренесување на помала покриеност на вработените со колективно преговарање од страна на бившите комунистички држави. Какви биле реакциите на синдикатите поголемиле почитувани нивните барани интереси. Бројот на предпријатија во штрајкови во периодот 1990-2013 година. Еде како се движило значи, бројот на предпријатија кои што биле во штрајк. Тој перманентно растел, имал некои одредени амплитуди, меѓутоа најголем број на предпријатија кои во текот на една година штрајкувале, тоа е 2003 година кога штрајкувале 97 предпријатија. Значи 97 предпријатија за да подоа, потоа од 2005 година гледате имаме нагло опаѓање и се стабилизира бројот на предпријатијата кој што штрекува. И генерално се движи измеѓу и помеѓу 10 и 14 предпријатија кој што штрекува. Што е сосема нормално, ова е период кога веќе транзицијата завршува. Приватизацијата завршува и веќе знаете, имаме титулар на собственост и потешко е да се штрајкува кога имаме приватна собственост. Број учесници во штрајковите во Република Македонија во периодот до 2005-2013 година. Вилјени, изразено вилјени. Значи, во 2005 година има, им, имало штрајкување 2350 вработени, за да таа бројка во 2008 година се зборима на 19310, за потоа следната година нагло да падне. Сега некој ќе праша зошто оваа амплитуда. Затоа што во 2008 година штрекува 15.000 вработени од образованието. 15.000. Затоа е ова голема амплитуда. Следните години, 2010 до 2013 година, имаме стабилизирање на едно по-ниско ниво на број на учесници на работници во штрековите. Просечното време трајање на штрековите во периодот 90 2013 година. Ако во 90 година просишниот ден, односно просишното штрајкување на предпријатијата било 1 до и пол ден, максимум се постигнува во 2003 година кога просишното време траење на штрајковите во Република Македонија достигнало 15 дена. За да после овој период 2004-2005 година имаме постојано континуирано опадење на преби на штрајковите, за да после 2010 година се стабилизира на 5 работни дена. Значи, ова е истражувано, истражувано во база на документи. Одиме понатаму, да видиме друг начин на изразување на улогата на синдикатот, значи покажување на својата улога се и синдикалните, односно социјалните протести. Има податците за периодот 2005-2013 година, а тоа е дека во 2005 година протестирале, значи, 15 предпријатија и установи, 2007 20, за да понатаму има едно некое благо опајање, за да во 2013 година а, имало одржано 11 синдикални протести. Да видиме сега колка бил бројот на учесниците во синдикалните протести. Еве, графиконот покажува некој пораст од 2005 до 2000 2008-2009 година, максимум се достигнува во 2011 година, за да потоа имаме нагло опаѓање на бројот на учесниците во синдикалните протести. Иначе во овој временски период претежно штрајкувале и протестирале тоа заборав да го кажам предпријатијата кои што имале се уште обшествен капитал, оние загубари кои што сега се ликвидираа и јавните предпријатија. Имало и приватни предпријатија меѓутоа бројот на приватизираните предпријатија кои што биле во штрајк било многу мал. Значи, овие бројки се изведуваат дека повеќето протестирали и штрајкувале после 2005-2006 година од неприватизираните предпријатија во Република и јавните предпријатија. Кои биле покренати иницијативи на синдикатите кои што завршиле со успех? Еве има сувистајот еден сет на иницијативи, кои што можете да ги прочитате, јас ќе прочитам може би како позначајни, воведување на судски буџет. Значи, а, ова, ова го покрена ССМ заедно со синдикатот УПОС. Електронско евидентирање на работното време го покренал ССМ. Вклучување на синдикатите од јавниот сектор во поставката за донесување на буџетот на Република ССМ Задолжително лекарски преглед, значи овде стана збор за законот за безбедност и здравје при работа, задолжително лекарски преглед на работниците на 12 месеци поминува, се менува законот во таа насока. Донесување на закон за мобилни. зголемување на платата во образованието и подпишување на колективен договор СОМК. Донесување на закон за спречување на дискриминација. Женската секција при ССМ да има покренат овој закон, нормално и други невладини организации. Понатаму, донесување на закон за минимална плата, ССМ. И други синдикати, меѓутоа ССМ игра одигра куцијална улога во донесувањето на овој закон. Формирање на